unas gafas podía eh, podría referirme a que o goberno do Pontevedrés Mariano Rajoy introduciu no Código Penal a figura da prisión permanente revisable que é un eufemismo para falar de cadea perpetua e que coa prórroga e que con esta prórroga con esta prórroga que se lle concede a ENCE por 60 anos acaba de condenar a 83.000 pontevedreses a cadea perpetua a na auga, na atmosfera na paisaxe Poderíamos silencio, por favor Poderíamos Poderíamos lembrar que estamos falando dunha empresa que xa foi condenada, que xa sufriu a condena por delito ecolóxico. Pero estaríamos de todas maneiras centrando o foco na contaminación e estou farto de darmos sempre a mesma lección e creo que agora debemos pasar a seguinte lección do libro tamén que non se esqueza a lección da corrupción o Pontevedrés Rajoy é presidente dun goberno sustentado por un partido que el tamén preside É, por tanto, o Pontevedrés Raxoi, Rajoy o xefe dos xefes no goberno e máis no partido. Polo tanto, xefe dunha lista de políticos na que están, por orde alfabética, Luis Bárcenas, Carlos Fabra, Francisco Granados ou Jaume Matas, que comparten, que comparten o mérito de teren estado ou de estar en ainda no cárcel nesa lista, nesa lista, hai que incluir tamén eh, políticos na que están por ordem alfabética, Luis, sí, pero bueno, bueno repetir, por si, por si non, por si non se escribe. Eh, na que están Luis Bárcenas, Carlos Fabra, Francisco Granado, Santiago Marcas, que xa pasaron polo cárcere ou que algúns deles mesmos seguen no cárcere. E nesa lista tamén hai que incluir a Rita Barberá, a quen por algunha razón que podemos sospeitar, eh, están o señor Rajoy Teima en Aforar, e a Rodrigo Rato e a todos os tesoureiros do partido desde Rosendo na seiva ata actualidade. A lista, a lista inclúe ademais operacións policiais ou suizos como en Mallorca, Palmarena ou Nos, en Valencia en Valencia, Gürtel, Brugal, Taula e tamén nós. En Madrid, Caixa B, tamén Gürtel ou Operación única. E mesmo, mesmo en Ourense hai unha operación pública con B cunha oferta de emprego na que as probas son de cintura para baixo. En Galicia teñen, ademais, as operacións Pokémon, Pikachu, Campeón, Carioca, orquestra e patos. E resulta, resulta que o goberno dese partido en 2013 aprobou unha contrarreforma da lei de costas que abría a porta a ampliación de concesións como a de ENCE, co Pontevedrés Mariano Rajoy como presidente e o señor Arias Cañete de ministro do ramo. Por certo, O mesmo Arias Cañete seu nome sae a palestra no caso Aquamed, con indicios de millóns de euros públicos desviados. A prórroga de seis décadas máis chega despois de que Ence fose privatizada totalmente en 2001 co señor Aznar de presidente, o señor Rajoy de vicepresidente e Rato de ministro de Economía. Sabendo sabendo daquela que a concesión en virtude da Lei de Costas de 1988 remataba en 2018 e os compradores pagaron con ese horizonte de actividade que remataba 17 anos despois da compra pagaron daquela 230 millóns de euros e xa era un prezo de saldo. Por que se di isto? Soamente na década actual Ence xerou recursos en 2010 por 57 millóns de euros, en 2011 por 46 millóns de euros, en 2012 por 21 millóns de euros e en 2013 por 40 millóns de euros. No ano 14 declararon perdas justificadas pola reforma enerxética e agora acaban de declarar no balance de 2015 os beneficios de 50 millóns de euros. A ese ritmo, a ese ritmo, a ese ritmo, a ese ritmo de 40 ou 50 millóns de euros o ano, un calcula o que pode dar de si a vaquiña durante 60 anos máis é a pesta. É a pesta e nunca mellor dito. É, é doado, é doado por mesmo para os de letras. 40 millóns ao ano. Durante 60 anos suman 2.400 millóns de euros. E pódese, e pódese aducir que haberá investimentos, pero tamén se pode retrucar que mellorarán a conta de resultados, mellorarán os beneficios da empresa, da empresa e esa cantidade mesmo pode ser moito maior. Con áreas Cañete e toda esa tropa incluídas as portas giratorias polas que entraron no Consello de Administración de ENCE señores, a señora Isabel Tocino, que foi ministra de Ambiente, e o señor Carlos del Álamo, que foi conselleiro de, de Ambiente na Xunta de Galicia, a pregunta que cabe facerse é quen leva aquí o 3%? A Marea a Marea sabe que non estamos no ámbito diplomático, e que a declaración do señor Rajoy como persoa non grata ten un alcance limitado, simbólico, testimonial ou moral, pero non debe ser pouca cousa ese alcance, algunha relevancia semella ter a súa pola expectación que causou esta a introducción deste asunto no pleno que se celebra a Corporación de Pontevedra. Custa pedir o repudio para ninguén, custa pedir o repudio para ninguén pero que é o máximo responsable dun, dun goberno que acaba de facer isto contra 83.000 veciños justifica justifica justifica que desbotemos a nosa tendencia natural a sermos agradecidos como calquera cidade da nosa dimensión cando un veciño ocupa responsabilidades altísimas o normal na despedida delas ese semella ser o caso agora eh, cun señor Rajoy que está en tempo de desconto o normal é que esa cidade que tenga ese veciño ocupando esas responsabilidades altísimas e eh, lle agradeza os servizos prestados con honores eh, nomeando o fillo predilecto entregándolle a medalla de ouro ou, ou, ou dedicándolle unha rúa da, da, da cidade pero pero o final que merece o señor Rajoy polo que acaba de facernos é estoutro. Para que o saiba, aínda que non teña consecuencias jurídicas nin administrativas, que non se preocupe, cando volva o caloret, seguirán agardando no baile de gala da peregrina no palco da Plaza de Touros. O fume do seu puro faralle só mal a el mesmo. Mentres o fume de Ence seguirá castigándonos a todos nós durante outros 60 anos. Digamos, digamos, que xa nos castigou, que o señor Rajoy xa nos castigou moi por riba das nosas posibilidades. Marea Pontevedra, Pontevedra entende que o señor Rajoy gañou a pulso o noso repudio e por iso pedimos o voto a favor para esta moción que eh, pensamos que debe ser votada conjuntamente con los compañeiros do Partido Socialista. Moitas gracias. Moitas grazas. Por favor, moitas grazas. Eh, A lei do goberno 50 barra 1997 Dino artigo 21.3 El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Eh, estamos hablando de una decisión de prorrogar a, a permanencia de Ence a beira da ría de Pontevedra por 60 anos máis, non estamos falando dun período de, de transición que, que puidese implicar prorrogar esa, esa permanencia un ano, dous anos ou mesmo cinco anos. Estamos falando de 60 anos e do que iso significa para varias xeracións de pontevedreses que xa tiveron que tragar previamente con outros 50 anos de presenza de esa empresa aí. Sobre o que dicía sobre o que dicía o portavoz sobre o que dicía o portavoz do Partido Popular desto de declarar ou non declarar non grato a eh, Mariano Rajoy ou a calquera outra persoa. Eles mesmos no ano 2010 que non hai tanto diso, votaron a favor e saiu adiante no Concello de Fene, que presidía un compañero esta corporación, por certo, a favor de declarar persoa non grata a Rodríguez Zapatero. E, e votaron a favor, ano 2013, que a iso dous anos, no Concello de Vigo, de declarar persoa non grata a Joaquín Almunia, que era eh, comisario europeo. Por lo tanto, teñen distintas varas de medir. E non lle gusta e non lle gusta que eh, en, en, en Pontevedra sexan eh, eles os que reciben a censura e o escarnio eh, merecidísimo da representación política dos pontevedreses a través da, da, do acordo plenario que supoño vai adoptar eh, eh, esta representación aquí agora. Falaba tamén de eh, a folla de servizos prestados por Mariano Rajoy máis de 30 anos de eh, vida política exercendo responsabilidades executivas primeiro na Diputación despois na Xunta e despois, e despois no Goberno e mm, inclui aí unha serie de cousas plan urban, comandancia da Guerra Civil, etc. etc. e tamén a 57 que por certo é unha desfeita ecolóxica que se está perpetrando, perpetrando agora mesmo eh, na, eh, no Consello de, de Pontevedra. Estamos falando aquí dunha desfeita ecolóxica do, do, do, que, que nace dunha orde ministerial dun réxime dictatorial no ano 58 pero agora, en pleno ano 2016, se está perpetrando outra e sería conveniente eh, paralizar isto antes de que se chegase a, eh, a, a lamentación por todos os eh, pontevedreses diso. E de, outra cousa que tamén me mm, extrañou do, do portavoz do Partido Popular é e eh, xa vin na prensa estes días que nos tildase de titiriteiros os que vimos a este pleno con, con esta proposta. Eh, a mí pareceme que eh, a de titiriteiro é unha profesión dignísima e desde logo moito máis digna moito máis, moito máis digna que a de mangantes que son os que convertiron a sede central do Partido Popular nunha delegación da Coba de Alibaba e eh, eh, chamarnos titiriteiros chamarnos titiriteiros enlaza tamén claramente co pensamento clasista que eh, nun, nuns artigos publicados no Faro de Vigo amosou o señor Mariano Rajoy. Nun deses artigos di eh, defendendo a desigualdade dos, dos, dos, dos homes e das mulleres, todos os modelos que predican la igualdad de riquezas, aunque se llamen a sí mismos progresistas, constituyen un claro atentado al progreso, porque contrarían y suprimen el natural instinto del hombre a desigualarse, que es el que ha enriquecido al mundo y elevado el nivel de vida de los pueblos. En un segundo artículo, insiste en la igualdad implica siempre despotismo y la desigualdad es el fruto de la libertad. Bueno, é, é evidente que utilizar a palabra titiriteiro para insultar a, a alguén eh, implica creer na eh, desigualdade e eh, eh, implica seguir ese, esa liña esa liña de pensamento final, final, finalmente finalmente sobre sobre os resultados eh, electorais eh, pois na, eh, na última cita do 20 de, do 20 de, de decembro e nas citas anteriores é evidente que eh, o Partido Popular eh, colleitou un resultado que non lle permitiu mm, alcanzar os, os seus objetivos. E mesmo, e, e mesmo, e mesmo na, no Concello de Pontevedra gañou en 105 mesas, pero en 29 mesas, por exemplo, a primeira forza máis votada foi a Marea, que agora ten a posibilidade que, que ten a posibilidade de, de formar parte do, ou de condicionar un goberno que levará para ser efectivamente un goberno do cambio e eh, de progreso a, o compromiso de revogar esta prórroga a ENCE por 60 anos ou se revoga esa prórroga ou o compromiso dun goberno de cambio e dun goberno de progreso non será e finalmente xa para, para rematar dicir que eh, independentemente da declaración que se se fai aquí reprobando, reprobando a un veciño por algo moi eh, forte que acaba de, de, de consentir e eh, eh, de facer que machacarnos por riba das nosas posibilidades hai esta vía esta, vía da, repoblación pero continúan abertas as vías da mobilización eh, social e as, as vías institucionais E mesmo desde o Concello de Pontevedra invitaremos desde este grupo municipal a que tamén tomemos eh, as nosas propias posibilidades de actuación onde eh, despois de confirmar que non existen as licenzas de ENCE, del NOSA ou a EDAR eh, tomar as medidas disciplinarias que compre e eh, mesmo as máis severas. Moitas gracias.